सो so गाइज आज हम आज बात करने जा रहे हैं महावीर के बारे में जो कि बहुत मतलब इतना कि चलो आपको दिखाता हूँ किस महावीर की बात करने जा रहा हूँ उससे पहले जो भी चैनल पे न्यू है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते ही रहते हैं तब तक के लिए नीचे हम आपको दिखाते हैं किस महावीर की बात कर रहे हैं हम think the girls with their nails done. Welcome guys आपका स्वागत है और आज हम लोग ब्रेकिंग द बैंक चलो बैंक को ब्रेक करते हैं आज हम ओके और सभी लोग बताना सब लोगों के क्या हालचाल क्या यूज़ करना चाहिए यहाँ पे यूज होने वाला है बिग ब्रेन चलो हम लोग यूज करते हैं एक्सप्लोर से तो आवाज हो जाएगी टेलीपोर्टर से पता नहीं कहाँ टेलीपोर्ट हो जा सकते हैं लेकिन वर्ड ये अच्छा आइडिया नहीं लगता लेजर ये और बेकार लगता है शॉवल तो नीचे से खोद के अंदर चले चलो यही चूज करते हैं गैस मेन ओ शिट फेल रिट्राई टेलीविटी एंड लेजर इसके तो छुप सकते हैं ओके को सामने से ओ भाई ओ भाई ये बिल्कुल ठीक है मजा आ गया I think it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. <laughs> लग गए वे लग गए नेक्स्ट चलो तीसरी बारी पे पास कर लिया है हम लोगों ने episode one escaping the prison Oh, you.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 <laughs> See you around. कुछ भी मतलब सस्ता ना सा Hmm. ये क्या है? ये व्हाट फाइल है एनर्जी ड्रिंक है टेलीपोर्टर है ड्रिल है सेलफोन है रॉकेट लॉन्चर है सेल फोन नहीं ट्राई करना कर सकते हैं वैसे तो फाइल यूज करते हैं की तोड़ेगा ये चलो खिड़की काट के देखते हैं भाई कहाँ पे क्या होने वाला है गाइस इफ यू ओ भाई रॉकेट लॉन्चर फायदा नहीं ड्रिल चलो toilet okay well uh, uh मेरे को पता ही नहीं करना क्या है विद्या मांगेगा आई थिंक सो भाई चारों तरफ से खेल लिया क्या बचोगे अब Oi, you. Tak, on dropnął się w file. How are you dissatisfying यार चलो कट गई जंजीर इतनी जल्दी मैं वो ओके ओके ओके हमको करना क्या है ये ट्राई हम्म। अच्छा ऐसे क्लिक करना ओके Okay. Okay. Sure. नीचे अच्छा ये तो ऊपर चला जाएगा ना हमेशा सुनो मतलब सुनो right it's a luck parachute rope parachute parachute से सेफ लैंडिंग हो जाएगी हम पैराशूट को सेलेक्ट करेंगे guys what what the hell अब तो मर गया जेट पैक अल्लाह ओ भाई ओ भाई वापस देखना आ गया fail rope is the best i think so i think so rope is best वो escape हो गया ये ये ये ये <laughs> यही बचा यार ऐसी फालतू की हरकतें मत करो ये इससे तो परेशान करते ग ओके okay गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपको अगली वीडियो में thanks for watching bye everybody good bye